opakowania. Magda rozerwana między dwoma samochodami. Mamy malutki, nieprzewidziany postój. Czekamy na drugi samochód, który gdzieś się zawieruszył. Pierwsze nasze śniadanie w Gruzji. Jemy sobie haczapuri. Jest kawa, jest super. Troszkę rzeczy zakupiliśmy na targu i trzeba się przepakować na dach. aż się położy. <laughs> idźcie, idźcie pomóc. Ej. Dobra, idziemy. Dawaj, spójno, lepiej, Dobra, to daj piwko. A my tam musimy się dostać? Nie, nie, gorsza droga. Ale co to za frajda, jakbyś był Już się ucieszyły. გამარჯობა აა oh. Dziadek robi się tutaj. Jeść?